Marciano ah, ah, Então aí Eu tô bolado de alguns dias Ela tá pedindo, me ligando todo dia Quer surra de pau entre quatro paredes É uma danada, pede tapa Então toma Fiquei bolado no bagulho que tu fez mas essas coisas não se esquece de uma vez. e você fala pra mim não pode explanar. Chegou pra sua amiga e de alguns dias. Ela tá pedindo, me ligando todo dia. Quer surra de pau entre quatro paredes. É uma danada, pede tapa. Então toma. Fiquei bolado no bagulho que tu fez. Mas essas coisas não se esquece de uma vez. Ah, e você fala pra mim, não pode explanar. Chegou pra sua amiga e Você tinha queda e